Selamat pagi. Ini adalah update hari keempat di kebun. Tiang di luar ni dah siap pasang dah. Tunggu nak letak pagar saja. Dan tiang house pun sudah siap. Untuk siapkan house ni akan tunggu Joe lah. Siapkan. Jadi tugas student practical hari ni adalah memasang Wigmat Jadi untuk pasang wigmat ni Tanah perlu Rata lah Tak perlu betul-betul rata Tapi nak pastikan kaki tak tersangkut Di mana-mana bila berjalan atas wigmat Jadi wigmat di sini Sedang Tengok-tengok tanah mana yang perlu dicangkulkan Pastikan Pastikan jalan Berjalan atas wigmat nanti selamat lah dan Haziq dan Daus pula buat kerja memasang weight mat kita lihatlah macam mana ya, nanti ya,